Welcome to R K photo magic tricks आज हमारे साथ हैं अर्शिया और अर्शिया हमें पावर पॉइंट पे कुछ सिखाने वाली हैं आज तो अर्शिया क्या आप क्या सिखाने वाले हो आज? तो जब आप छोटे थे तो आप क्या बनाते थे ड्राइंग में तो हमेशा एक्चुअली हर एक बच्चा जब भी छोटा होता है तो हमेशा वो पहले सीनरी बनाता है और मैं भी हम्म। सीनरी बनाती थी सीनरी में आप क्या क्या बनाते थे सीनरी में mountains then clouds birds sun and sun grass grass and river also mountains के बीच में से निकलती हुई रिवर ओके तो अच्छा ये सब हम पावर पॉइंट में भी बना सकते हैं अच्छा तो आप सिखाओ कैसे बनाएंगे सबसे पहले हम लोग इंसर्ट पे जाएंगे फिर शेप्स पे जाएंगे फिर हम एक ट्रायंगल शेप ले लेंगे फिर उसको हम लोग ट्रायंगल शेप को माउंटेन जैसा लगता है ना ट्रायंगल हम्म। वैसे लगा देंगे फिर ऐसे थ्री ट्रायंगल्स लगा देंगे हम लोग फिर ये थोड़ा लाइक बहुत ज्यादा वो नहीं लग रहा माउंटेन शेप जैसा नहीं लग रहा ना थोड़ा सा हाँ, हाँ थोड़ा सा बहुत लग है। लगेगा तो फिर हम उसको राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट्स पे जाएंगे और उसको यहाँ वहाँ से खींच के थोड़ा रियल लुक देने के लिए करेंगे ऐसे हम तीनों के साथ करेंगे जिससे वो रियल लुक दे और क्या बना सकते हैं सन फिर हम लोग सन लेंगे सर्कल शेप लेंगे और सन की शेप भी मिलती है जैसे आपको अच्छा लगे फिर हम सन को ना माउंटेन के बीच में लेंगे जैसे वो राइस कर रहा हो लगाने के लिए हम नीचे ले आएंगे सिर्फ सेंट टू बैक कर देंगे राइट राइट क्लिक करके सेंट टू बैक कर देंगे जिससे वो पीछे से ऐसे लगे जैसे वो राइज कर रहा है सन हो गया और क्या बनाते हैं हम क्लाउड्स उसके लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे शेप्स पे जाएंगे शेप्स पे जाके हम क्लाउड की शेप चूज करेंगे और बहुत सारे क्लाउड्स बना देंगे हम क्लाउड्स तो बना लिए और हम क्या बनाते हैं ग्रास बट क्लाउड्स का हम लोग कलर भी देंगे या हम लोग वही कलर चूज करेंगे आ, हाँ, वो कलर तो हम लोग बाद में देंगे पहले हम सारी चीजें अच्छे से सेट कर लेते हैं ओके okay. अब हम ग्रास के लिए हम लोग इंसर्ट पे जाएंगे शेप्स पे जाएंगे उस ग्रास आपको फील जैसे बनानी हो और फिर बर्ड्स भी तो होती है ना हाँ फिर बर्ड्स के लिए हम लोग इंसर्ट पे जाएंगे शेप्स पे जाएंगे और फिर इस स्टेबल स्टूल से हम लोग बर्ड्स बना लेंगे कॉपी बनाएंगे कॉपी का short form control plus C और फिर उसको पेस्ट करना कंट्रोल प्लस सी अब सब कुछ हो गया सबको कलर भी तो करना पड़ेगा ना वरना बहुत फीका फीका सा लग रहा है तो कलर करने के लिए माउंटेन्स का कलर यूजली ब्राउन होता है तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे और ब्राउन कलर चूज करेंगे तीनों में ब्राउन कर देंगे अब मैं सोच रही हूँ उसके अंदर एनिमेशन डालेंगे तो अच्छा लगेगा हाँ ना? क्योंकि अगर सन जो है वो पीछे से राइज करता हुआ दिखता है तो वो बहुत अच्छा लगेगा उसमें लेकिन वो मेरे पापा सिखाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में तो कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि जब हम खुद बनाते हैं कुछ डायग्राम्स तो और प्रेजेंटेशन के लिए तो वो बहुत अच्छा सा लगता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए और इसको सीखने के लिए you can log on to W W W dot R K photo magic tricks dot com chuka a boy bolonyerira puede yeso molo pusanyusa look for our want to look beautiful, if you want to look wonderful, your body can change right sabolo kuchuka skinny ye sabolo nyerira wede ye sabolo kusanisa look for arrow Let's go! If you want to look beautiful, if you want to look wonderful, your body can change right away.